Hau parratxal deon. Aspaldi hasi neban, aspaldi oin, eh, bi iru arte residente bi laun ba, partidatxu barri ze. Aprobetxetan HD eh, Project moda bakalderatu sala ez. E, eh, modonek, harinoko zaila nazen moduen, ba, bueno, joku osoan birmasteri esinio bat izatil da. Alanda esan behar da izetez, bertxinio hau HD dala kapko mentzat, baina, bueno, guzu urrutxe dariz, e, testura modelo eta, bueno, orokorren efektu eskazak eukitzen bazen. Eta, e, ba, bueno, sale katalan batek, e, eh, ba, goitzi bera barreztu ban resinte bilau, eta asko merezi daren moda da, eta gara, izan dabe bai, nire betiko jokurik e, eh, favorito bat, ba, aprobetzen dugu, da, ia zikidatik amaiaren arte pastan dugu, ez? Eta, ba, bueno, horreko partia zarratxeko dugu, lehenengo kapituloko hirugarren atalin itxe gendun. Horren, depolat jogon ginen, baina oinoko hasik eratik ez. Hori da barri gulte ginen etxera. Horre, herri hasik etxera. Eta bertutik jartxiko. Eta eh... Arren pilo dekotan, ahal <laughs> ez gogoratu bezitzen, baina... <laughs> hainbat akatzeteko zela esan behar da, badibidez, ba, testu batzuk e, eh, inglesez dauz, e, eh, akatz grafikoa beteko zela bai, e, bueno, garatzaiek, modan garatzaiek esan dugu bila konpotzen da bilela, baina luzerako eko gala maginita hot, proiektu hau urte pilo bateko proiektu izen da, batez betipo batek inikoa, orduen, Ha, ba, bueno, akatzak egoti e, normala da ez, hain, igual, e, azken urtitan ikusi dugun modik handizinetarikoa izen da, ba, birmazteri izan zinean aldetik edo, ze, bueno, horre, nire guza ikusi dugu joku oztuak ikusi dugu mod moduen, baina honetan, ba, alegindu dena da, e, jokuen, joku bera respeteta ez, manten dute bertako atal grafikoa eta estetikoa, ba, goitxik bera sarberretzen azken batien. Hau, parkakuzo, ja, lehenko zeragaz, e, berotu inaz da Escuchen de cocas, así de rarera. bueno, espaldi de que asmoa te asmo a. Vuelte, ta con etara. El de ringue a su renegón, va añesando bestela tirar. berez desesperantia tus. desesperante da, Orduen. Hobeto voto, ya está mucho de da horregaz, hasi es.

Nun esan dimeko naz, eh? Kromita nahi hemen, baina... Beste mierda. Beste baterako. Bueno, a ver. Amen. Ti, ti, ti. Momentuz ala kondo doa la sango aldeik, ez dubiera What are you buying? Eta honek, bez. Diru aurreztuko dugu momentuz. Bai, hori, arraza joa etxeko... Irratza joa etxeko kromi irabiltzen dugu, les? Ba, amen... Eh... Traspea nahi goz. What are you buying? What are you selling? Ah, Didi. Eh, a ver... Hori ikusten duzu moden horpeien eh, Azkribapenak eta inglesez dauz Hori akatz bat da moda, no? Baina, bueno, beste ripanik Jungo da, konpontzen, ze eh, Bide luzi deko inoko modonek Ja, behin betiko bertzin jaukten arren Ah, <laughs> thank you. Titi. Kampora. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Ma monto sto ora ez? Arma honek bazikerakoak izen da asteu asko merezi mejoretan juti, ez, hobetzen juti, ez. bai, lehenengo borrokatarako ondo datoz, ez, galek eta ba, potentzia egizien dukin, ondo datorrez, baina gure dute diru errezerru eta gero ja benetan merezi da benarmak erosterakoan, ba horrek egotzen ibiltzen. Bueno, Elisa mitikoa. Eta bideres ikusko nago eh, lehenengo trailerretan. asko bazen duen, ba, gogoratuko esatu dira. Zailtasun ikartzen indagoela, profesionalen, orduen... E, e hobeto, munizina horretzen puti horretik erabiltzen dut beste kutsia. Pero, ez da nagusitzen kontra egiterakoan, ba... Hoek izan bala dana gazteko guzu, ozak, e, merezi dugu, eh? Kutsi dugu, azibi, aztiro, aztiro, kontu handitzegaz... Eta balak nahi zarretan egitzea. txamponak edo, txampon urdinak aportute, gero arma berezizek lopendozkoz e, eh, saltaie txoroak. bizek batera bestela, ez? Zukaldatzen da zertara jolazten. Edo, e, eh, zukaldatzeko jokuren bat aldo sortun. Badeko zule horre oin nahiko modan dauzenak, ez? Bueno, oin, ja, oin denpora batetik, ez? Baina, nik usta zuzuneko batetiko hori overcooked edo e, eh, zanda, cook e, zer, Ola delicious. Olakoren bat zuzuneko zuzeneko edo ez, Kan era usted otro Shibari que... <laughs> Esperante iré, eh? Nik ben eskalagunegaz jolastu izan dut eh, overkutera da. <laughs> ez da izen. Osa, ondo, gustetan jako, baina ez zoratzen, eh? Eta ni neu bai que azken amaiera lako, zera. Opa, opa. Opa. ez Fall Guys, ez, e, nintzen nonos, baina ez, lagun maten etxin nintzen e, eh, PlayStationetik. Nik ez dekot jarraitu eta askotan, eh? eta zuen bidizioa ikusten ibili nintzen, eh, zuen zuzenekoak. Baina nahiko abandon eta ikotek izan. Uste dut gaur atara da bila, edo atateko tan dauzela egunerak eta gen bat, e, mini joko barre bat edaz. Olako zuzera irakurri Ah, baina ikusi nintzen. bai, fologaizela bai ere hasta matean. A ah, propósito esos de contratos. Ay ay, ciertamente vaya. Bai. I hori pos txuitzeko juitcheko eh on entar fixo de lana, vale, ek be bateu aman. Horra jabue horrek generikoa dira, txarnak. Eta Eh, Z... el Z, venga. Pues ligan de las dragonas, baina, ondo dugu oso zerra. Venga, va. Vale, Boicoa, eh, eh, por dagoena, eh, por lauretan dagoena gitxi gara bera, eta... Estamos de nuevo, ¿no? Vale. O sea, llevamos ni tienen Venga, sin darle la a un niño. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Bai, crossplay zek eitu bien, eh, ez? Bai, eh, Zer gaitzen. Eta ganera partia privau botzuko ziri, bai, idola posizan, ez? Zegoratena... Errazki eh, eh, egual, lolako

bale, eta mini joku bako txan ara bera doaz, e, itxineko kopuru hori ez. Bale, bale, bale. Hori, aspaldi zutela eh? Nik ustot moda nego zanien hor lehenengo estrene da egitzi, eh? Hortze jolazten doa lan eikoa, nera lagunekaz. Bueno, lagunekaz, e, eh, e, txatxandak, ez? Bako txan mini joku bat jolaztu da... Zatezken lortu e, koroa, baina, bueno, aspergar aspergarrez da. E, eh, kutsilloaz, e, rematen den hori, ez está Baina eske beste aldetik, e, da dala ikusten dut, ez bestela, ez dut joku baseko, nintxe dauen zailtasunien, ba... Ba, sentitxeot, baina holan aguante biherko ez dut. Hemen gauzak batiko dauz. Ataldik ere hasi bakarrik ez. <laughs> hori bai, zugu heldu hor, maierako e, eh, proba horretara, bai, baina, ba, listo da nahiko, nahiko modan, probeguroa da zuen eh, doakoa da, laganerako direkoa E, eh, beloren deitzen jokuet, da rollo Minecraft esango dugu. Ez hau, esplorazioa da aventurak eta holan ez, baina... Ibili ziren game erantziako batzuk e, bertara jolasten, eta oso politxea da, oso proposa holan. Azkara ezin da makini ez, jokuetan, eta... Online jolasteko keri da, lagunetaz... Merezi dugu. Hori formatio da irakten, ze gero eh, eta e, egun iraketa barritzek azeta eduki pia sartzen da bitzi ez. Ordenadoreko bakarrik pezerak guztu bakarri dago da, eta... Got some rare things on sale, What are you buying? Ez da bazkorik pizetan, segidun bajatuko zen duen, eta merezi dugu, eh? Kanera bueno, hasta sekretua. Eh, euskaratzen gabezu bai. Ia laster euskera segoteko aukera izan hartzeko aukera ditugun. baina nahiko txu, nahiko txu daro gule esango nitea. Eh? Enaz ni hartu laten guztu honetaz, baina, baina bai. Gitzipatiako ja. igual no me secreto le mato A ver. Ahí va, ahí va. Eso es algo. es. Mm. que también eso a será serot. Igual, vuelta izaten zerreza da, baina hori oh, mod hau barik e, e, frame rateen kontu egaitzik e, uste dute e, bibider gizan jo bizu lego toie, oza, korrekan etxerakoan harin jo bizu eta batxuta, uf, uzalatzen Pues, perfecto. No corrigas me trae, te atopo, te vaya momentos. No le la escopeta. Espera, A ver, camarín con tu LN, estando une Con tu NP, yo mátate la. Y yo juego eh. de la guardia. Veinte, en esquina la verdad. asko konzertataz eta bilar bezepi urre bat nuk eta eman eta que vaya a ver también, ¿eh? Y yo remo me <laughs> gara nazi bakarra azten edot, itxen horren beste jente egon da bideo jugutera jolazten. foto.

Musiki gara noiz gitzi gora bera arriskue, baina gero lako dekuzuz. Oia ma. Ia arrotxaren bat edo. Hori da. Perfecto. Aurrera. Este que gogoratzen horren beste txarra de direnak amen. Igual aproposena eurrera itxizeko zango, ja. Mm -hmm. Male. Bas, ba, bizite egon horako. bidea uste dara baina zer datorren ikus eh, deizuen eh? de su modelos nos a tameneko jokuko lehen ezte pasu, eh? lehen etxain nagusitza. Ez lego, horatxe txan egiten. eta ekia, eta ba, ziberzen txat, balak artearen

eh, venga, Hokun siento Jefe, ze txuri maz hartu itxian, eh, jeringilla bat ez? Jeringia do. Trasto enorme bat clásico. Ia, gaur gabaz dago e, eh, PlayStation State of Play orkezpena. Nik imegi dut bertan Resident Evil bilatzen zuzera da, edo igual beste Resident Evil it's been six hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Yeah lost consciousness. Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Hmm. Can't say. I'm all right now. I'm going to continue my mission. Короче, его крыло-то сам. Давай, давай, блядь. Вот ты слышишь, где-то штука. kontua da, eh, honen eh, kontra horretik eh, lagura, lagura izparretan azte mazorean Bezen bat tirogaz, eh, bera muntzera guztien ikin da, ditu ah, da, falta mota, dut, eh, moderna eu gastaria em completar. Ótimo. E a alcança.

y vayámonos. Vale. Abrida, no abrida. Got some rare. What are you buying? Ah, volar tu orilla que txampon urtinik apurtziaren emoten eh, eskuen pistoli da. Eta, bueno, nahi kondo dago izan, eh? Kontu da hori, eh, txarrak eh, ba, zeharka zela urteot, hori, berda Eh, bi etxain, eh, bi etxain zeharkatzen deuz, tiro batega, zorduen, e, eh, dekotzen ikizan egurre aurretik eh, osa proposa A ber, ez, zela, saldu ingo, ez du merezi. Is there... what are you going? Is <laughs> Thank you. What are you selling? Tää, bueno, no hay que kuolena. Pobrisadiko sitä pois? Kohdalta se olisi ollut. Napun sen Ai, Ah, listo, venga. Hostia, pare, dice, ahora a Otras puesta. Puente bien recatado. No diría. Pues o sea, el capítulo vamos a ir a algún y corte castigo, evidentemente. ¿eh? lo juego al de baño, que pasa hoy. Con el toco, pero no a las hoy. Armado, Para Eco, torrado en el lado. Este al torre más. Me hago un listo. Ikusi bat kolako lehen ingurusia. Eta esan izan ditzien, 我觉得挺能吃嘛。

obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Funciona, Ia, onen remake ere eh. bai. Ia, espadan hori gaur da bat zita kusten dagoena. Alde bat ikusi gu dut, bat ez behar ba, zinte bilbin eta irun eh, remake ere moduka bada. Kresten da dira. Baina besta alde bat eta hain nint perfecto da joko. Dan nirako. Ez dutela besti bat zinu bat ikusi gu good. What are you buying? Torineko rastekila, eh? Artun de... Osta garretas me va a picar en tal cual. Ja, ya Joku en osori que ingo bera chibera igual Joku Eta, un chen, un te borraste. was hey, still It's ah, ya. Udah aku sekiran, pasti kira sekiran, sekiran

Yine that on organiko bat dutena, otxoak e, hoizta, lehenko topaketari. Utsi n e z t e Sigue monas. se va. nuevas Mamarronas. Ah, vale. Claro. Esto es un truco seguro ni para allá. Se va a quitar para señor. Hostia. Vale, para recargo de la barrera. Pues le puzzle complicado. o Ogudana, listo. Y No, no, no. Pistola. Estoy ya Todo Esto de la en bala de vidrio hiru kolori batzerakoan ba arteko irudi hori etxe. Ematen ba ikusten dozu nun dauzen utxuniek ez eta. Urtze hau. hau Hori, hori, hori. Ba, horrela. Take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the President's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Ah, Wait, follow me. Wait, follow me. yo toque allá. Onda una Voy, voy. Mm. emozionata. Tiedätkö Mitä pidä ripeämpi sikisellä muuten koukirita uuden? I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnapped the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No! they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. <laughs> but before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. to us. Don't worry. We got into this mess. We can get out of it. Me costas. Porque voy a esto que debo. sin la

Shoot those barrels on that wagon! ez ditu hitzitzen da, ez, eta eta baina ara zitau kanpo nekin izkero, argi zer gaitik zabate gaitik eta agarako gaitik jokotik zehar zehar zehar dupien dugu barroa baina kolpe bat garen asintzen zuz, orduen kolpo zaire ara zitu pila gonezkera dibidez, gara batera pop kolpe bat garen asintzen zuz, Esto es. Ahí Welcome. What are you buying? Este bueno. de co. Mm, what are you buying? ¿Qué es. What are you selling? Ah. <laughs> What are you buying? Ah. Ya, A choice of an avid gun collector. It's a nice gun, stranger. Now verás. Mini Bala de dos. Ah! recarga Rekarretako plizia koteako, baina landa ben ikuste dute. Malikon gala ez. Baina, dugu dugu nizteko, baina... Ba, ez... Horatze... <laughs> Thank what are you buying? Otanlar ve What are you buying? Tá, hoxe cula te digo, vai. Tundo torla, baina ez dakit ziartu. Edo igual What are you buying? Metraitea hartziaz. Is that? A ver. Ez dakit edan عليك ما هو What are you selling? شلوتة Is that all, stranger? Is that all, stranger? Is that all? Thank. Is that all? <laughs> Thank you. What are you buying? Ah, is it? Yeah, I'm going to put him up. Mm, en Google le es iguales. Come back. Guas de Vale. ¿Cuál reflejo balas al No sé, aquí se echan. Mmm. A ver. What are you buying? Eh... Is it... Un... Ahí va, ahí con el cuerpo. Oh, no, no, no. Hola. <laughs> Thank you. Quedar. ¿Está listo? El Kogoin. Pero culo tiro y el Kogo. Se me condo a todos los Tonic. Baina ez nada kristen illarra, ez? Orduen, aproposa dela komo Jaian ikuste hori, eh, pistoli erabiltzio lan nahiko... Ba, aproposa edo bidera garzea dela, ez? Eh, ez dikaz, minik egiten apenaz. apenas. Bale, egon egaz gaz, kastigadari gaz, ba, bitar... Eh, Basta duzuz, baina... Honei ja jarraiko. Honegaz que joskero un 5, tiro bategaz, baina tiro bakarragaz, baina bai, min nahiko engozo, orduen aprobosa honegaz ibiltzea. Gero leku ez dugu nire probar vale baletan será eh, kulati, eh? ver coño. Aguante la llave, eh. Está la ciudad. Porque tanto pesarás, la... Acabo y se de Leiders, es, Leiders, Leiders, Por muy bien esto.

I opened it, Leon. Dobra. Welcome. This is the Momarik. Got a selection of Something's on sale, stranger. Mm. What are you buying? Well, what are you buying? Hola, ve tú. Thank you. What are you selling? Come back anytime. Venga. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it.

How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, oh, excuse me, your highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. Okay. 望。

Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here's out, so I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Lewis. Bueno, ba... Proba bajatu da hor, reunekoa eh, e, Baina, uste da nagoetan gara, bakarrik pare baten hil gara, da tontriz ari txekizen da, osak edarto. E, ba, gaurko ez hemen itxiko dugu, nik nahiko jolastu dugu lehia, ize, ordu eta ardi gabiz. Eta, ia, arazter jarratzen dugu, nik, hor, eh, presente bila nire jokurik e, eh, favoritu da, eta beti guetetan az, e, eh, ez dut, urtien pare baten, urtien pare baten, bi urtierek, urterik behin edo bai guetetan az. Oingoan, aitzak izi jez, ba, HD Project eh, modu honena, doan adonzula bagatu e, eh, relauhd.com webunetik, eta merizi du, asko merizi du, bat ez behar jokun saliko azarien. Orduan segi duko jolasten, eta ezkerrek asko hamen egote arren, eta berroa itxen ibizari den hori. Eta horrengo, bat arte.